Hei, în seara asta vreau să-ți improvizez despre ape de psi. M-a inspirat un uh, băiețel de la un after care bătea toți copiii. Venise nou acolo și cam de o lună de când a venit nu știe să-și facă prieten după părerea mea și atunci îi bate. Și când am ajuns eu în clasă, copiii au început să mi-l pârască și așa mai departe. Și am spus copiii, ce-ar fi să facem un joc cu el, foarte ușor, și să observăm ce se întâmplă, pentru că eu am impresia că el este obișnuit să fie pedepsit. Vreți? Și toți copiii au fost de acord. Și... Uh, poate o să ți se pară ciudat, dar le-am spus, haide să-l îmbrățișăm. Și un copil a zis pe păi așa, pentru nimic? Zic, da, pentru nimic. Păi cum? Ce-a făcut să-l îmbrățișăm? Nimic. Îl îmbrățișăm, pur și simplu. <laughs> și am fost toți, el era pe scaunel și a primit așa, era terminat de plăcere. Zic că-ți place? Da! Zic că mi-ai primit îmbrățișări? Mm. Îți place, ți-ar plăcea să ai prieteni noi? Da! Și atunci uh, am simțit că n-am trăit ziua asta degeaba, că a pedepsi este ceva inutil, mai bine îl înveți și ieși din patternul ăsta de pedeapsă, de să-l faci să sufere și îl înveți ceva nou, îl, îmbre, îl înveți să, să zâmbească, să, să se împrietenească și la sfârșitul orei mi-a zis știi, mi-am făcut trei prieteni pentru mine e clar uh, ehm, neputând să spună vrei să fii prietenul meu pur și simplu dădea în acel copil nu o să te mai întreb ce înseamnă a pedepsi pentru tine, o să te pun doar pe gânduri Tchau.